אשתו של דוד לוי יושבת בבית, שומעת בחדשות שיש איזה משוגע שנוסע באיילון נגד נגד התנועה. והיא יודעת שדוד לוי צריך לחזור עכשיו הביתה באיילון. מתקשרת אליו דחוף לאוטו, אומרת לו, דוד, תיזהר, יש איזה מטורף אחד שנוסע נגד התנועה. אומר לו, אחד, מיליונים. <laughs>